大家好，我是金英老师，欢迎大家收看本次的节目。接下来要跟大家分享的是西元二零二零年阳历十月份的生肖运势。这一集我们会针对生肖属老鼠、属牛以及属老虎的朋友的工作、财运以及感情、健康做分析。首先，针对属老鼠的朋友，在农历的八月份。 你们会逢到的是任建月，而在这个月份呢，你们的生肖排名呢是第十名，必须要留意在工作上面呢，很容易会逢到小人呢给你在后面呢暗箭杀。通常呢，他们会呢趁你不注意的时候在后面说你的坏话，甚至呢的主管呢。 可能呢都来不及给你后援，因此老师要提醒属老鼠的朋友，请务必要知道要怎么样去应变这种临时的状况哦。因此呢，在这个月属老鼠的朋友，你的工作运是凶的，在财运的部分呢，在这个月比较容易会有很多的小支出，所以建议属老鼠的朋友要务必多记账。 这样子你才可以知道你的钱的去向都是花到了哪里。这个月你的财运呢是凶的，感情的部分请务必要多给另外一半或是配偶多一些的信任感，而且切记在这一个月份不要去把家里的家务事或者是感情的一些烦恼呢去说给别人听，因为别人给的建议呢很有可能都会是火上加油哦。 所以呢，不要让别人摊手，或者是插手你的家务事或是感情事哦。至少在这个月是行不通的。感情呢的运，在这个里月份呢会是中平的。健康运的部分，针对属老鼠的朋友，在这个月份，如果您本身是有过敏体的哦，换季了，请务必要记得要预防鼻子过敏的问题。可以的话，尽量要穿着。 温暖早晚温差的部分要格外的留意小心喽。接下来呢是针对属牛的朋友，在针对这个月份呢是你的三煞月。那三煞月份呢，您的排名呢是第三名。即便这个月份听起来有一点凶煞，可是呢，它只是代表是有很多的挑战是需要你来面对的。而在工作上面呢，你会有很多的。 挑战在学业上面的话，你也会有很多新的事情可以去学习的，但是你却是很乐于去尝试跟接受。因此呢，不管是在学业上或是在工作上，属牛的朋友呢，都会是属于越战越勇的一个状况哦。事情多，但是效率却是极高。因此，老师会建议属牛的朋友，请你在这一个月份要好好的冲刺。 这个月你的工作运势急的，财运的部分呢，如果你在这个月有逢到考核的机会，是非常有大的机会可以加薪哦。因此财运的部分，针对属牛的朋友是急的。感情的部分在这个月份就没有这么理想了，比较容易呢会有告白受阻的一个状况，而这个受阻并不是对方不喜欢你或者是拒绝你。 而是可能你们没有这个机会都上，或者是见面，而是一个多事之秋，不如呢先把这件事情搁一边吧，反正呢你眼前有这么多要忙的事情嘛，因此感情运在这个月是属凶的哦。至于在健康的部分呢，属牛的朋友在这个月真的是属于多吃多喝多睡，而却忘了动。 所以老师会建议你呢，目前在这个月很容易会多了体重，代谢反而会降低，所以务必要注意一下你的体态。这个月你的健康运是中平的，要小心不要让它从黄灯变成红灯喽。下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个月你的生肖排名呢是第五名。 在这个月令呢，您是走三合月令，而且呢是属于非常深的月令。这听起来呢感觉是不错的，是吧？不过呢，在这个月令呢会有小小的一点的挫折跟压迫感，这是来自于什么呢？首先呢，针对工作的部分呢，长期的这个压抑感呢，会让你有一点感觉透不过气了。建议属老虎的朋友是时候要找人呢。 讲一讲，甚至重新拟定工作计划跟规划了。至于长期的要去支援别人，如果真的觉得没有这个能力，或者是想要拒绝，也要讲出来咯。在工作运上面是急的，你是有能力的，你是有能耐的。但是当你很疲惫的时候，也要适当的告诉别人你想要休息哦。财运的部分，针对属老虎的朋友是一般般的。 不过，如果你想要增加你的财运的话，不妨可以去买一些彩券，公益的性质，或许有机会可以中一点小奖项的。而要特别提醒属老虎的朋友，因为在压力之余，你就很容易会有这种冲动型的购物消费行为，所以请切记不要让自己在压力大的时候去网上购物，或者是到商场去。 乱买一些没有必要的东西哦。在财运的部分是属于中平的，感情的部分针对属老虎的朋友，如果你目前是有心仪的对象，那老师要告诉你，恭喜你，这段虐心的暗恋期很快就会结束了。这个结束到底是属于 game over 还是会开花结果呢？也就看你是愿意主动还是被动喽。 因此，在这个月的感情运是平的。再来呢，下一个部分是针对我们属老虎的健康运的。在这个月呢，因为你的工作呢属于压抑，还有感情的部分的压力感呢，会让你的胃酸呢，本人会比较容易会有逆流的状况。 所以老师会建议，在饮食上面尽可能不要过咸，或者是太过的辛辣，少量多餐会是比较适合的，也比较容易会有肌肉酸痛等相关的问题。健康运的部分是属凶的，所以请属老虎的朋友务必要多多留意哦。以上是针对生肖属老鼠、属牛以及属老虎的生肖运势月报，请大家。 要务必多留意看看哦，谢谢大家，我们下次再见了，拜拜。